Her er en kort præsentation af GeoGebra, som vi skal arbejde med i matematikundervisningen. I GeoGebra er der nogle forskellige ting, I skal lægge mærke til. Vi har en tegneblok her, hvor vi tegner de ting, vi skal arbejde med. I tegneblokken er der for eksempel nogle akser her. Vi kan også højreklikke og få nogle flere muligheder, for eksempel et gitter, hvis det hjælper til at for eksempel regne areal. Det fjerner vi lige. Vi fjerner også akserne ved højreklikke og klik på akserne. Udover det har vi det, der hedder et algebra-vindue herover. Algebra-vinduet, der vil der stå de forskellige punkter og linjer, som I taster ind. Den sidste ting, jeg vil præsentere, er værktøjslinjerne. Vi har en masse værktøjer heroppe i toppen, og når man peger på en af dem, kan man se med en hjælpetekst, f.eks. her, hvor der står flyt, klik og træk i objektet. Hvis man klikker på den lille røde pil, som er hernede i bunden, får man flere værktøjer frem. Her har vi f.eks. to valgmuligheder, flyt og drej om punkt. Hvis man går videre til nogle af de andre, er der masser af valgmuligheder, som jeg ikke vil komme længere ind på her.